Una corriendo en chanclas y el perro... <laughs> <laughs> Qué bueno un cartel de grabando, la Ataque. Así se va a quedar.